Hər kəs salamlayıram dostlar. İndi mən bir evə baxmaya gedirəm. Ev axtardım, nəsə vaxtı tapmışam deyəsən. Və o evin görüntülərini sizə göstərəcəm. Bu yer əlillər üçündür. Əgər kimsə buradan düşə bilmirsə, bundan istifadə edir, düşür aşağı. Binaya giriş kodlandır. Görürsün, burada evlərin kodudur. Gir yazdın. Bu düyməni bassan, ondan sonra üç rəqəmi bassan. Kadar qabağında 0 baza 0 basın. Qapı açılır girsən içəri. Security yoxdur, amma security kameraları var. Bina ümumiyyətlə belə giriş yoxdur, yəni ki, belə girə bilməzsən binaya. Əgər kodu bilməsən. Aşağıda yaşayanlar çəp edirsən. giriş binanın koridorudur. Yarısı parketdir, yarısı xalçadır. Qapıları çox böyük evlərin. Bilmən buradan hiss olunur, yoxsa yox. Deməli, gəlmişəm evə baxmağa. Neçə vaxt ev axtarırdıq. Bizim ev 2 otaqlı, biraz balaca idi, 900 square feetdir. Amma indi tapdığımız ev bina, yəni bizə yaxındır və 1800 square feetdir. Deməli, hadisə necə baş verir burada ev axtaranda? Evi tapsan onlayn saytda ə, və onlara xəbər verirsən ki, e-mail vasitəsilə mən gəlib evə baxmaq istəyirəm, onlar sənə cavab verir, vaxt təyin edirsən və gəlsən onlarla görüşsən və sənə gəlib evi göstərirlər. İndi evi göstərdi mənə menecer, dedim ki, video çəkmək istəyirəm. Dedim mən səni aşağıda gözləyəcəm nəsə sualın olsa, ə, e, yaxınlaşarsan, danışarıq. İndi mən evi çəkib göstərirəm və danış-danışıda baş salacağım nədir və hansı sənədlər lazımdır, onu mən sizə qısaca olaraq deyəcəm. Evin girişi buradır, koridordur. Çox geniş evdir, 3 otaqdır bura. 3 otaq, 1 qonaq otağı, 4 otaqda Azərbaycan sayağı düşür. Bura paltaryandır, çox böyük otaq. Bizim indiki paltaryanımız, bunu bunun üstünə qoysam, beləncini balaca bir qapıdır. Yəqin, dəqiq mən videosunu çəkmişəm, yoxsa yox. Buradan giririk, sol tərəfə, burada bir dənə spalni var, burada ə, şkafdır paltarları asmağa. Ondan sonra burada bir dənə hamam tualetdir. Üç dənə hamam tualeti var bu evin. Və burada spalnidir. Burada gördüyünüz üçün şkaf var bura köçsə yəqin bu mənim iş otağım olar çünki balkona yaxındır bu. Okey, buradan çıxırıq balkona. Balkon da genişdir, balaca balkon deyil. Buradan görüntü, dağlar da, görüntü də pis dövrəsində. Belə də, yəni. Mənim o downtownda yaşadığım binanın görüntüsünə çatmaz, amma yaxşıdır yenə yəni də. Yuxarıda bizdən yuxarı heç kim yoxdur, çünki 3 mərtəbə binadır. Bağlayır. Bina yaxşıdır, çünki günəş evin içinə tam düşmür və o yaxşıdır. Bura çox üstü olur, birbaşa evin içinə düşəndə evlər çox üstü olur. Ondan sonra sol tərəflə başlayaq. Bura kuxnadır. Kuxna görürsünüz genişdir. Kuxnada nə verilir? Ə Bu qazla, qaz da yəqin, hə, qazla işləyir, tuxovkadır, mikrovalnovkadır, xaldenikdir burada. Xaldenk də yaxşı, geniş təzə xaldenk qoşuyur. Bina özün 20 ilin binasıdır, yəni 20 il bundan qabaq tikilib. Qiymətinə baxdım, 1 milyon satılıb 2012-ci ildə binanın özü. Burada paltaryandı, e, paltaryan nə idi? Buradakı e, qabyandı. Və keçirik buradan qonaq otağa. Göz kamin də var burada nə yaxşı. Televizorun yeri buradır yəqin ki. Xoşum gəlir. 1, 2, 3 dənə pəncərəsi var. Pəncərələr hamısı açılır və hamısında siqnalizasiya var. O görürsüz burada. Siqnalizasiya var. Evi vurdun, çıxdın. So, kimsə açsa eləsə siqnalizasiya avtomatik işləyəcək. Bu da qəşəndir. O görürsüz buranı da belə düzəldiblər ki, yəni nəsə yıxılmaq falan söhbəti olmasın. Buradan da balkona çıxışdır təzədən. Də buranı açmam, mənə belə göstərirəm. Bir qapıda buradan balkona çıxır. Gedirik bu tərəfə. Bura çox qəşəngdir əslində. Mən xoşum gəldi. Niyə uşaqlar rahat oynaya biləcəklər burada. Burada ə, e, istilik ə, e, sistemidir, su sistemi buradan keçir. Ondan sonra Ofşu kondisioner buradan idarə edirsən. Və bir dənə də burada sparnədə, burada da bir dənə hamam tualetdir burada. Çox böyükdür, amma yaxşıdır. Burada şkaf var. Burada sparnədə. Burada şkafdır. Buradan görüntü var. Bura hara baxır? Parkinga baxır binaların içində. Okay. keçir, o birisi axırıncı otağa. Bu master bedroom deyirlər. Və ən böyük spalnidir. Buradan da bir dənə balkon var. Pəncərəni aç, qapını açın, buradan çıxın bir Düzdür, balacadır, amma var. Yəni ki, heç yoxdan ki, yaxşıdır. Balaca dövrümüzə var. Okey, bu da belə. Bu da bir yataq otağıdır. Bura ə, e, closetdir, yəni ə, e, qardırobumdur burada. Bunlar nədirlər bilmədim ancaq. Ha, tok yeridir bu, okey. Ha, işıq, işıq yandırıb söndürmək. Okey, başa düşdüm. Bura closetdir, burada... Ə, e, hamam tualetdir burada. Görürsünüz ki, burada bir dənə belə ayaq üstü var, bir dənə də belə hamam var. Yəni qəşəng genişdir. Yəni nə deyim, xoşuma gəldi. Bunlar karpetdir. Karpet olmağı yaxşıdır. Çünki ə, e, uşaqlar qaçıb eləyəndə aşağıya səs az gedir. Səsi boğur bunlar çox. Bizdə o birisində belə bir şey yoxdur parketdir. Əslində parket bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən pisdir. Çünki bu evi biraz təmizləmək problemi olacaq. Çünki hər dəfə gərək toz soranlayasan bütün evi. Okey. İşıqları söndürüm. Ev budur. İndi görək xanım nə deyəcək bu evə. Hər ki, xoşuma gəldi. Çox böyükdür əslində. Genişdir, çox genişdir, amma indi görək. Deməli, burada evi götürəndə nə sənədlər lazım olur? Mən biraz ona demək istəyirəm. Deməli, bank hesabını göstərməlisən 3 aylıq və bu evin 1 aylıq depozitini istəyir. E, bunun aylıq qiyməti 2900 dollardır və maksimumdakı 5% qaldıra bilər 10 il ərzində. 5 ya 4% yadından çıxır dəqiq. İndi bu məndən nə istəyəcək, məndən harda işləyirsən, nədir, onları soruşacaq, aylıq gəlirin nə qədərdir, onu soruşacaq və axırda deyəcək ya tax return ver, ya da ki, ə, bank akkauntu görsət. Hə, indi mən bununla görüm danışım. Görüm bəlkə qiyməti sala bildim aşağı. Qiyməti biraz sala bilsə yaxşı olar çünki koronavirus vaxtıdır. Ə, yəni indi bu saat nə köçən var, nə vaxtlarım var, hamı köçür əksinə. Bizim binada məsələn 10 dənə boş yer var. Əksinə baxanda heç tapmaq olmurdu. Çünki bina bu ərazidə çox azdır, yaxşı bina. Görək, görək necə olacaq. Bu da ki, sənəd sürətlər. Bəzi yerlər ə, 2 aylıq depozit istəyir. Məsələn, həyət evi götürsək, o da yəni ki, 2 ay istəyə bilər, ya 1 ay istəyə bilər. Baxır da indi çoxları 2 ay istəyir, bu binadır deyənə, bu 1 ay istəyir, yaxşıdır əslində. E, danışıqdan da asılı ola bilsin, danışa sən nəsə bir aruzda bir ə, e, anlaşıl anlaşasınız nə isə. Amma çox vaxtı depozit olunur. Mən köhnə binada 800 depozit vermişdim, 850. İndi o depoziti qaldırıblar 2000 dollardır. Mən öcə hardasa 1 ildən çoxdur, 1 il yarımdan çoxdur mən o binada yaşayıram. Belə dostlar, yəqin video faydalı oldu. Özünüzə yaxşı baxın. Sizlə mən idim Royal İsmailov. Bu binaya da köçsü, yəqin növbəti videolarda bunu görəcəksiniz. Odur ki, kanala abunə olun. Kiminsə sualı varsa ya da fikrini bildirmək istəyirsə ev haqqında komentlerde bildirebilir. Hələlik.